Of course ni moja ya swali ambalo nimekuwa nikiulizwa sana sana sana na watu ambao wananifuatilia, hasa wale ambao wanaanza kujifunza masuala ya graphic design. Siku ya leo tutatumia software ambayo ni Adobe Illustrator, lakini uh, kudesign kadi za namna hii, iwe kadi ya mchango, iwe kadi ya mwaliko eh, unaweza kutumia software yoyote ile ya graphic design, lakini nitarecommend na nitakushauri utumie Adobe Illustrator kwa sababu ni software ambayo iko uh, very customizable na ni rahisi kuitumia unapofanya kazi za aina hii. Uh, bila shaka uko poa, mimi binafsi niko vizuri. Kama wewe pia uko poa, hakikisha kwamba una like video hii ili iweze kwenda viral na iwafikie watu wengi zaidi. Lakini pia kama uko poa, usijali, hakikisha kwamba unafanya unachokipenda ili uweze kuenjoy maisha. So bila kupoteza muda uh, moja kwa moja tutakuja kwenye interface ya Adobe Illustrator ili tuweze kuanza moja kwa moja tutorial yetu, kwa sababu sitaki iwe ndefu, lakini nikukumbushe tu kwamba uh, utaweza kufanya tutorial hii au kufuata kile ninachokifanya mimi ikiwa tayari unauelewa at least wa matumizi ya Adobe Illustrator. Lakini kama hujawahi kabisa kutumia uh, Adobe Illustrator, inaweza kukuia changamoto au ugumu kidogo, ila usijali, na kozi yangu ya matumizi ya Adobe Illustrator ambayo nimefundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho, namna ya kutumia software hii ili kuweza kudesign uh, vitu vyako, iwe poster, iwe flyer, iwe logo au project yoyote ile ambayo iko related na vector file. So unaweza ukapata nakala yako ili uweze kujifunza lakini kwa yule ambaye hatokuwa tayari na hatopenda kufuatisha au kujifunza kupitia video hii, katika description hapo nimekuwekea uh, link ambayo unaweza download file hili ili uweze kuenjoy aidha kufanya mazoezi au kutumia kwa ajili ya kazi zako, ikiwa ni template. So moja kwa moja taanza kutengeneza project mpya. Unapoanza kutengeneza project, always unakuja sehemu ya file, unasema new au unaweza uka control any ni likewise. So utakuja new ili uweze kuanza kutengeneza document mpya. Kitu cha msingi cha kuzingatia ni vipimo. Nataka document yangu hiyo A4, kwa hiyo nitachagua A4 lakini iwe landscape. Kwenye unit hapo utaweka sentimita, unaweza ukaweka inchi, unaweza ukaweka vyote, lakini weka sentimita ili uweze kuwa precise zaidi uh, tutakuja kulinemu tutasema hii ni wedding wedding card then tutashuka kwenye bleed tutaacha nafasi kama ya labda yes tutawasha hii link ili iweze kwenda sawa kwao tunaweza tukaweka 0.5 au tunaweza tuka of course 0.5 inatosha lakini acha tuweke uh, tuweke pixel au tunaweza tukaacha uh, sentimita hivyo hivyo tuweke 0.5 au uh, 0. au tuweke uh, sentimita moja ili tuweze kuona itakavyoonekana kwa sababu bado tuna uwezo wa kuadjust so setting hakikisha kwamba dokumenti yako iko katika CMY, CMYK color mode kwa sababu ni kwa ajili ya kuprint lakini high, uh, resolution iweka 300 ppi ili kuhakikisha document inakuwa na uwezo mkubwa au inaweza hata ukizumu isiweze ku nani so utakuja uta create unaweza ukapata kitu kama hiki so unaweza ukaona tumeweka bleed kubwa sana kwa sababu tumeweka katika centimeter lakini sio case na wala usijali kwa sababu sio kitu ambacho kinaweza kikadisturb we kufanya project yako so nitakachofanya nataka uh, kwamba hii hapa name hii artboard ya kwanza tutasema kwamba hii ni font itakuwa ni upande wa mbele wa kadi yetu na hii ni uh, inside yes hii ndo kadi yenyewe sasa so nita zoom out kidogo na nitakachofanya nitakuja kwenye hii ya inside nitakuja kwenye kuedit artboard hii nitaichukua nitakuja kuiweka hapa chini nataka ikae hapa chini kama hivi so zitakuwa kama hivyo so nitaweza kuzisogeza ili niweze kuziona vizuri uh, baada ya hapo nitaanza kuingiza aseti zangu ambazo nataka kuzitumia kwa ajili ya kufanya designing so nitakuja faili nitasema um, place nitaenda moja kwa moja sehemu ambayo nimeweka aseti zangu so nitatumia asset hizi hapa nitakliki huyu pamoja na hawa wote alafu nitasema place uh, then nitakuja uh, place kwenye artboard zangu yes so nita place hapa ya kwanza ya pili ya tatu ya nne so nitakuwa na flower kama hizo nne So nikianza na hii ya kwanza, utasogeza kama hivi kwa kutumia hii hand tool. Nitakuja kwenye shape tool, nitatafuta rectangle, alafu nitakuja nitachola kama hivi yes iweze kutosha kama hivi. Baada ya hapo nitachukua uh, hii flower mojawapo nitakuja nitaiplace hapa, alafu nitahakikisha iko juu, nitashift control pamoja na alama ya kupandisha juu kama hivyo so nitaikopi hii kwa kubonyeza alt ili ziwe mbili kisha nitaiskeli kwa kubonyeza shift na alt kisha nitaskeli kama hivi ili iwe kubwa na nitairoteti namna hii iweze kukaa hapa hivi kisha nitaiskeli tena yes so tena nitashikilia alt nitaikopi nitaisogeza upande wa pili kisha hii nita control mbili nitailoki kisha huyo hapa nitamreflect, nita right click, nitasema transform, kisha nitasema reflect, nitamgeuza upande wa pili. So preview unaweza ukaona ua letu limeweza kugeuka, so nitasema okay, alafu nitarudisha hapa, litakaa sehemu kama hii hapa. Yes, kitu kama hichi. So naweza nikamselekti huyu, nita unlock huyu ambaye nilikuwa nimemlock, nitabonyeza huyu pamoja na huyu kisha nitahakikisha nimewalaini wamefuatana kama hivi so nilikuwa nimeshatengeneza hii uh, shape tool nitaipandisha juu unaweza uka right click afu ukasema arrange eh, arrange afu ukasema bring font itakaa juu kama hivi ntaandu ili uweze kuona so naenda haraka kidogo kwa sababu naamini uh, una ufahamu wa Adobe Illustrator. So nikisha select hii nita right click, nitasema arrange, kisha nitasema bring font itapanda juu, kisha nita, nita select hizi zote nita right click alafu nitasema uh, make clipping mask ili niweze kuondoa ili huu aliweze kuwa perfect na kufiti so baada ya hapo nitarudi kwenye um, rectangle tena nitachola rectangle yangu kama hivi yes ile rectangle nitaitafutia rangi nitaweka rangi hii hapa labda yes rangi hii inafaa nitaselekti huyu um, kabla sijamshusha chini nitachukua hii select nita control alt ili ni copy, nitamshusha chini kama hivi. Yes, baada ya hapo select huyu hii rectangle afu nitaishusha chini. Unaweza ka right click ukasema arrange, alafu send back, atakuja nyuma kama hivi. Yes, so baada ya hapo nitachukua hili ua na lenyewe nitalikopi kwa control au kwa kuhold shift uh, alt pamoja na hii uh, mouse yangu, kisha nitamzoom kidogo ili awe saizi kubwa lakini zingatia kwamba hii kadi ni inatakiwa iwe katika saizi ya A4 lakini hii kadi unaikunja mara tatu. Kwa kwa maana hiyo, hapa katikati ndio itakuwa font na hapa katikati ndio itakuwa ndani ambako kuna maandishi. So utakachofanya uh, unaweza uka kwanza, ngoja tupunguze uh, opacity ya hili uh, ua. Yes, so baada ya kuweka hili ua hapa nitapunguza opacity kama hivi. Yes, naweza nikaweka hata tano yes tano inatosha baada ya hapo nitaselekti hawa wote alafu nita control namba mbili kwa maana nitawalock kwa hiyo hapa siwezi kusogeza au kuhamisha chochote so nitakuja nigawe hii uh, paper kwa sababu hii karatasi au hii size ni A4 so tutaikunja mara tatu kwa hiyo tutasema tutakadiria labda hapa itakuwa ni upande wa kwanza then tutaondoa fill color tutaweka none alafu stroke tutaweka labda 0.5 alafu huyu nitamchukua nitashikilia alt nitamkopi nitasogeza hapa kama hivi alafu na huyu watatu nitafanya hivyo hivyo so nitawaselekti hawa wote unaweza ukaona huyu amekuwa na spesi kubwa zaidi kwao nitakachofanya naweza nikasogeza huyu upande huu huku yes tunajaribu kutafuta Yes, kwa sababu eneo la katikati ndo kunakuwa na, na maandishi. Tunaweza tukakadiria eneo kama hili ndo liweze kutosha. Yes, kitu kama hiki. Baada ya hapo nitaselekti hawa wote alafu nitashikilia alt ili ni wakopi, nitapeleka kwenye peji ya pili kama hivi so nitakuwa na peji mbili so hii itakuwa ni katikati na huku ni pembeni so maandishi yetu nitakuwa tuandike hapa katikati na huu ndo utakuwa upande wa mbele kwa hiyo nitaselekti huyu nitaondoa fill color na hapa nitaondoa fill color na huyu huku pia nitaondoa fill color so utakuwa kama hivi nikasogeza kidogo hivi yes so hapa nitaandika labda so huku nitakuja nita, nita, nita copy hizi text nitachukua huyu pamoja na huyu nitakopi tu hizi zote ili kusave time kwa sababu kutype naamini wewe haitakusumbua so nitashifti ah, nita control shift pamoja na v ili niweze kupesti eneo lile lile so namna ya kufanya text tu utaandika kama kawaida utafuta fonti ambayo unaona itakufaa then utaiplace kama hivi ni simple sana unaweza ukaweka hata hapa katikati yes so kama hivi Yes, so nishaandika na, labda naona kutengeneza hizi hapa. Hizi hapa ni very simple, unaweza kutengeneza kama ifuatavyo. Utakuja kwenye pen tool, utakliki alafu uta, uta alafu utadrag tena ukishajiridhisha kwamba uh, umeshapata shape unaoitaka utakuja hapo utaselect selection tool baada ya hapo hii utaselect pembeni kisha ukisharudi kuselect utakuja kwenye fill color utaondoa fill color then kwenye stroke utaongeza unaweza ukaweka hata ngapi alafu utakuja kwenye hii uniform utaweka shape iwe na mwonekano kama huu so ukiongeza unaweza ukaona umepata tayari uh, umbo au kitu kinachoonekana kama hivyo then unaweza ukaweka kala ya namna hiyo white basi unaikopi upande wa pili pia ili ziweze kufanana au ziwe shepu mbili zinazofanana ili kunogesha muonekano wa kadi yako iweze kuwa na muonekano mzuri yes kitu kama hichi so upande wa mbele tumeshamaliza kwa sababu tunataka kadi iwe simple na tusipoteze muda mwingi katika kudesign au tutorial isiwe ndefu ikaboa tutaenda upande wa ndani au upande wa kadi yenyewe ambako ndo kuna ujumbe so pia ili kusave time nitarudia matukio yale yale nitakachofanya huku ninachoweza kufanya labda naweza nikachukua uh, umbo hili ua hili nikaliplace hapa kwenye hii kona alafu nikahakikisha limekaa juu kama hivi kisha scale liwe kubwa, kitu kama hiki. Nitaskeli tena, punguza kidogo, alafu nitakachofanya huyu nitamreflect, nitakuja nita right click, nitakuja transform, kisha nitasema reflect, lakini nataka ni reflect itoe copy kwa ziwe mbili. Kwa hiyo nitakachofanya nitasema copy. Kwa hii itakuja huku chini. Kama nikiona imekaa vibaya, nitakuja nikatumia manyo nika rotate kama hivi, ili ua langu likae ninavyotaka. Kisha rotate tena, kisha rotate tena kama hivi. Yes, kwa utalisogeza hivi likae kwenye kona kabisa, ili hata nikiprinti. So ukiselect hapa, afu ukija kwenye view ukasema trim view, unaweza ukaona inakatika na inakuwa vizuri kabisa so nitakuja nitaondoa trim view kwa sababu huku nyuma kuna shape Ah nitakachofanya kwa sababu huwa ishachukua nafasi kubwa kwao nita control namba mbili ili ni lock lakini pia na huwa la upande huku nita control namba mbili ili kuweza kuloki so nitakachofanya hizi kama kawaida nitaondoa fill color hizi ni mark tu by the way kwa sababu utakapoenda kufanya printing mtu wa printing atahakisha ana set vipimo kwa hiyo haitasumbua na hiyo mistari utakuja kuitoa kwa sababu tumeweka tu kama alama so kwenye kipengele kinachofata ni ujumbe wangu nitauweka hapa katikati lakini nachoweza kufanya nitaweza kurudia hili ua nitashikilia alt alafu nitadrag nitakuja kuliweka hapa nitalipandisha juu alafu nitapunguza opacity nitaweka tano yes itakuwa kama hivi so nitarudi kwenye hizi text zangu so mimi nitakopi ili niweze kusave kusave muda nitakopi text kama zilivyo nita control C nita control shift alafu V. Yes, so maandishi yangu yatakuja kukaa kama hivyo. So ukizoom unaweza ukaona maandishi yanavyoonekana. So uko free kubadilisha haya maandishi size, fonti eh, lakini pia unaweza ukabadilisha rangi zikawa na muonekano tofauti kwa kadiri wewe unavyotaka. So baada ya hapo Ukishakuwa satisfied na umelizika, lakini unaweza ukasema labda ndani nataka kadi yangu iwe na rangi tofauti, so unaweza ukachenji rangi kulingana na font ambazo I mean color ambazo unapendelea zitumike, so kitu kama hiki. Kwa kwa maana hii, huu upande wa mbele na hii inakunjwa na huu unakuwa upande wa nyuma, vile vile huu ni upande wa katikati ambako ndo kuna ujumbe. Majina ya watu waliopelekewa kadi yanakuwa yamewekwa hapa. Una, unaweza kuchora mstari kama hivi, chora hivi, kisha unapochora umeshikilia shift ili mstari uweze kuwa straight au umenyoka, then utaweka rangi yoyote unayotaka. So hapo jina ndo litakaa Then baada ya hapo ni kuexport. Una export kadi yako kwa mfumo gani? Utakuja sema sehemu ya faili, utasema save as, then utakuja utasema wedding card. Kwanza utaisave katika mfumo wa Adobe Illustrator ili kama ukihitaji kufanya editing iwe rahisi. Then baada ya kusave hivyo, pia unaisave katika mfumo ambao unaweza kuprint, so utaiacha iweze kusave. So utakuja faili, utasema save as utakuja kwenye save type utakuja pdf kwa sababu ni kwa ajili ya kuprint so utasema save then utazingatia setting kadhaa hapa kwenye preset utahakikisha umeweka high quality print then utaacha vitu vingine kama vilivyo then utasema save save ikishamaliza itaweza kupreview na utaweza kuona kadi yako ina mwonekano gani yeah, unaweza ku, kuangalia so setting zingine design zingine kwa sababu kuna kadi aina nyingi kuna design tofauti so unaweza ukadesign kwa kadiri unavyotaka ukaweka style ambayo unataka ili mradi tu usikilize kile ambacho mteja anataka, utengeneze kitu ambacho kitakuwa kizuri kwa mteja ili aweze kukifurahia na mwisho wa siku ujumbe uweze kufika. So tutasave then tutaona kadi itakavyoonekana. So na hii ndo kadi yetu ambayo tumeweza kuidesign kwa kutumia program ya Adobe Illustrator. So unaweza kudesign design tofauti tofauti e, na ukaweza kutoa kitu ambacho ni kizuri kabisa kwa ajili ya kukamilisha kazi ya mteja wako kama designer. So bila shaka umeweza kujifunza kitu. Kama ni hivyo, basi hakikisha unaacha maoni yako au unaacha comment katika sehemu ya maoni, lakini pia subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili kila nikiweka video huu unapata taarifa. Otherwise sina la ziada. Naitwa Joeli, see you next time.